हेलो दोस्तों हम आ गए हैं आज टीसीपी हरियाणा गवर्नमेंट पोर्टल के साइट पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है जो आजकल अफोर्डेबल की गाइडलाइंस आई है उसके तहत आपसे पहले गूगल पे जाएंगे गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे टी हरियाणा टाइप करेंगे देखेंगे आप जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया हुआ है टी हरियाणा यहाँ पर टी हरियाणा टाइप करने के बाद आपको सबसे ऊपर एक लिंक आएगा ये टी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ई गवर्नेंस का जो साइड में राइट साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है इसके यहाँ पे सबमिशन के नीचे वाला जो part apply online for e draw application इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी ये विंडो ओपन होने के बाद आपको इसका होम पेज मैं दिखा देता हूँ आपको जब अभी करंट में सेवन प्रोजेक्ट लाइव चल रहे हैं इसमें से हम अभी हैबिटेट के बारे में आपको बता रहे हैं और जो दूसरा है यूज़र रजिस्ट्रेशन के बारे में यूजर रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले अपनी तीन डिटेल फॉलो करनी है login details applicant profile and supporting documents इसमें यूनिक ईमेल आईडी जो यूनिक रहेगी सबकी और पासवर्ड भी यूनिक रहेगा आपका और उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा अप्लीकेंट डिटेल में मिस्टर एंड मिसिज़ के नाम जिसके नाम से आप भर रहे हो जैसे कोई अगर लेडीज़ है तो उसमें आप मिसेज कर दीजिएगा इसमें कई बार लोग गलती कर देते तो आप ये वाला एक पार्ट है वो जरूर याद रखिएगा इसके बाद अप्लीकेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे जो भी अप्लीकेंट का नाम है जैसे मान लेता हूँ मेरा नेम मेरा नाम जितेंद्र है फादर नेम आप डाल देंगे यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर डाल देंगे ये मेरा मोबाइल नंबर है तो इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके रजिस्टर करेंगे रजिस्टर करने के बाद आपके पास ओ आएगा एक ओ होने के बाद आपका फॉर्म ऊपर राइट में एक आपको क्लिक विंडो ओपन आए सक्सेसफुली उसके बाद तीसरा पार्ट आता है लॉग आपको फिर से अपनी ईमेल आईडी डाल के और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो करके आप लॉगिन करेंगे जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ उसके बाद आपके पास फोर डिजिट का एक ओ आएगा आपके फ़ोन नंबर पे या फिर जो आपने ईमेल आईडी इसमें डाली है जैसे कि मेरा ओ आ गया है ये तो पुराने वाला है ओके ओ आ चुका है हमने ओ डाल दिया इसमें ओ डालने के बाद आप देखेंगे इसमें लाइव जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं रनिंग में और फ्यूचर में कोई नहीं दिखा रहा है तो लाइव में अभी हम हैबिटेक के बारे में बता रहे हैं इसकी प्रोडक्ट आई है फिफ्टी नाइन आप इसकी डिटेल पूरी लेना चाहते हो तो यहाँ पर डिटेल ऑफ ड्रा है आ, बिल्डिंग प्लान ब्राउचर है हमें क्या अप्लाई करना है अभी हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे अप्लाई पे क्लिक करने के आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी इस पर इनका product ID district colonizer name और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट कब है उसकी एंड डेट है प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ से प्रोजेक्ट की डिटेल ले सकते हैं कि उसका लाइसेंस नंबर क्या है ईमेल आईडी क्या है फ़ोन नंबर कितने एकड़ में लैंड है रारा नंबर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और टू बी के टाइप्स कितना है थ्री थ्री सेवन यूनिट्स है जैसे थ्री बी के कितने यूनिट्स है तो ये सब यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है आप हम फिर से होम पे जाएंगे बैक पेज और हैबिटेक की ऑनलाइन हमें करना क्या है इसमें जो आपने डिटेल भरी है पहले सारी वो यहाँ पे आपको शो ऑफ हो जाएगी सारी आपके नॉमिनीज वगैरह जो आपने उसमें फिल किए हैं उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्टेड किए ये आगे यहाँ पे उसका उसको जाना है नंबर टू पे कैटेगरी कैटेगरी में जा जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट अप्लीकेंट ये मैंने ऑलरेडी फिल करके रख दिया है क्योंकि मैं अपना फॉर्म लगा चुका हूँ इसमें और तीसरे नंबर पे है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में आप देखिए सबसे पहले एफिडेविट आ रहा है एफिडेविट जो है इनका किस तरह से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ये एफिडेविट है सर यहाँ पे आपके साइन होएंगे सबसे ऊपर में आपका नाम फैमिली आईडी आपके फादर का नाम एज और ये आपका जो एड्रेस है वहाँ का और यहाँ पे आपके साइन होंगे ये नोटरी अटैचेस रिक्वायरमेंट है अभी तो ये सब हमें करवा के रेडी रखना है उसके बाद ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे एफिडेविट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैंडेटरी हमें ये चीज़ें लगानी है आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना तो आप यहाँ पे चले जाएंगे व्यू सिलेक्शन कैटेगरी मैंने इसे थ्री बेच के टाइप किया हुआ है गो बैक फिर हम जो आता है पेमेंट का प्रोसेस आता है इसमें आप देखेंगे कि मैंने पेमेंट अपनी भरी हुई है यहाँ पे सक्सेस आया हुआ है ट्वेंटी फोर को तो इसी तरह आप यहाँ पे अपनी एक लिंक आएगा उसमें फाइव नाइन्टी रुपीज़ की पहले पेमेंट लगेगी फाइव नाइन्टी की होने के बाद आपको जो पोर्टल पे ले जाएगी वो गेटवे पे ले जाएगी पेमेंट मोड पे उसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं ऐसा ही सेम अप्लीकेशन में है और सबसे लास्ट में है विड्रॉ का ऑप्शन और ये सब चीज़ भरने के बाद आपके पास सबसे लास्ट में आएगा फाइनल सबमिट यहाँ पे जहाँ पे विड्रॉ आ रहा है मेरा यहाँ पे ऑप्शन इसमें करने के बाद आपको यहाँ पे ये सेव एस पी करने कर लेना है यहाँ मेरा अप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया तो ऐसा आपको दूसरे में करके दिखा देता हूँ जैसे कि ये सिग्नेचर का चल रहा है मुझे इसमें लगाना है तो मुझे सबसे वो सारी चीज़ें फिर से फिल करनी पड़ेगी इसमें डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ीस का जैसे मैं करने जा रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे पे करके गेटवे का ऑप्शन आ रहा है ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है थोड़ा सा स्लो हो जाता है कई बार ये जितने भी आपने ट्रांजेक्शन की होती है वो यहाँ पे डिटेल आ जाती है पीछे जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाया था इसको लेके यहाँ पे ट्रांजेक्शन फील्ड और पेंडिंग दिखा रहा है इसीलिए आप दोस्तों को दिखाने के लिए मैंने ये सब चीज़ की थी तो इसके बाद सेम अप्लीकेशन फ़ीस का ऑप्शन है और लास्ट में ड्रॉ का ऑप्शन है और किसी को को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकता है मेरा फ़ोन नंबर जो है स्क्रीन पे मैं दिखा आपको शो हो जाएगा मेरी डिटेल में जा सकते हो आप देखने के लिए धन्यवाद